Happy Mother's Day, Tita Bet. Siya naman si Tita um, mga langga, um, sa father's side. Sa father's side ko naman siya na, yung dating bahay niya. Hindi pa rin Kasi hindi pa rin talaga. So, ayun. Kasi siya lang mag-isa dito sa bahay niya. I'm so happy. Kaya, Naalala niyo Lalabangan sana. naman masasabi ko nag-enjoy ka po. Na-surprise ka naman. Kawawa <laughs> naman si Tita Kasi mag-isa lang po siya dito sa bahay niya. Kasi yung dalawa niyang anak kasi may mga anak na rin. Oo, doon na ako galing. Doon na ako nagtanghalian. May kanya-kanyang pamilya na rin kasi. Ay, bibili nga daw ng cake yung manugang ko kasi mag-aano daw Mother's Day. Ayun, happy Mother's Day ulit kita. Pasensya na, kasi ano, hindi kami talaga ano, busy kasi kami pala. Nga. Ang ganda na ng bahay mo, Tita Bet, tama. Ah, hindi pa. Talat pa, oh. Okay. Ayun mga langga. Then after this, uh, pupunta kami ng Taytay Rizal. Ah, San Mateo. Sorry. San Mateo Rizal. Mateo.